दर्शक दर्शकवृन्द नमस्कार म अप्सरा विष्ट यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एके सञ्चार डट कम र एके अनलाइन टिभी र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष धर्मराज टमट्टा हुनुहुन्छ विशेष त उहाँले स्थानीय चुनाव जितिसकेपछि उहाँको प्रतिबद्धता पुरा गर्नलाई कसरी लागि पर्नु भएको छ र यहाँ वडा नम्बर एकका मुख्य चुनौती के छन् त्यहाँभित्रका काम गर्नुपर्ने योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद के छ सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै ठिक छ के छ स्थानीय चुनाव त जित्नुभयो होइन जितेर पनि वडा नम्बर एकमा केही कामहरू गर्दै पनि आउनुभएको छ र निर्वाचित भएसँगै पहिलो निर्णय के गर्नुभयो पहिलो निर्णय निर्णयहरू भनेर धेरै गरेका छौँ हामीले निर्णय भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू समेटेका छौँ तर अहिले त्यो निर्णय बिचको पनि हामीले एउटा काम सुरुवात गरेका छौँ जुन खानाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर एकको मान्म बजारमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जुन हामीले जमर्को गरेका थियौँ जुन हामीले त्यो निर्णय गरेका थियौँ त्यो निर्णयको हामी सुरुवातमा छौँ र धेरै चुनौतीहरू पनि छन् धेरै अवसरहरू पनि छन् ती चुनौतीहरू सामना गर्दै अवसरतिर हामी लागिरहेका छौँ अवसरलाई अङ्गालले राखेका छौँ त्यो भएर ती अब यो बर्खा वर्षा भए हुनाले विशेष गरी चुनौतीहरू पनि आइराखेका छन् खानेपानीको निर्णयमा हामी लागेका थियौँ अहिले खानेपानी पुर्याउनका लागि व्यक्त रूपमा केही साथीहरू र वडा अध्यक्ष लगायत हामी सबै लागिराखेका छौँ खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर एकमा यो कालीगोडकै नगरपालिका होइन एउटा सदरमुकाम पनि हो कालीगोडको र विशेष त वडा नम्बर एक भनिसकेपछि त खानाचरा नगरपालिकाको ढुकढुकी पनि हो कस्ता कामलाई चाहिँ बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ वडा नम्बर एकमा अब प्राथमिकतामा राखेको काम खानेपानी नै हो अहिले जुन सुरु भइराखेको छ अघि पनि त्यो कुराको केही कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र प्राथमिकतामा राखेका कामहरू अब मैले सबै कामलाई उस्ता उस्तै प्राथमिकतामा राखेको छु तर केही नम्बरले अब नम्बर उस्ता उस्तै भयो भने केही पोइन्ट तपाईँले त तपाईँको कहाँ जितिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने जुन यो रोजगारीका कुराहरू आत्मनिर्भरका कुराहरू स्वरोजगारका कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई एकदमै नजिकको ढङ्गले यी पर प्रत्याभूति गर्नुपर्छ यी कुराहरूलाई हामीले सुरुवातमा गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेका हो तर तपाईँको यी कुराहरूमा के छन् त भन्नुहुन्छ भने यो जुन युवा स्वरोजगारका कुराहरू छन् युवा आत्मनिर्भरका कुराहरू छन् युवती आत्मनिर्भरका कुराहरू छन् आत्मरक्षाका कुराहरू छन् अब यी कुरामा के छ भन्नुहुन्छ चुनौती पनि थुप्रै छ सबै काम गर्दाखेरि चुनौती त हुन्छ एक्टिभिटी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो भएर यो जुन स्वरोजगारका कुराहरूमा रोजगारका आत्मनिर्भरका कुराहरूमा के छन् भन्नुहुन्छ भने हामीले पहिला तरकारी खेती मार्फत आधुनिक कृषि मार्फत आधुनिक पशुपालन मार्फत हामीले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको लक्ष्य लगिराखेका छौँ अब त्यो लक्ष्य प्रत्याभूति परिपूर्ति गर्नका लागि अर्कोतिर समस्या के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने जुन सिँचाइ भइरहेको छ अब यो वर्षामा त बर्खाको महिनामा त धेरै वर्षा हुन्छ यतातिर पानीको समस्या हुँदैन तर अब तपाईँको जुन हिउँदमा तरकारी फलाउनका लागि आत्मनिर्भर बन्नका लागि जुन हिउँद हिउँदे तरकारीका कुराहरू छन् हिउँदे तरकारी हिउँदे फलफुल तिनीहरूबाट आत्मनिर्भर बन्ने कुराहरू छन् अब पशुपालनमा खासमा मौसमले त्यति समस्या पार्दैन अब कृषि खेतीतिर समस्या के पार्छ भन्नुहुन्छ भने तरकारी खेतीतिर यो अर्ग्यानिक खेतीतिर यो सिँचाइ नहुँदा अब हामीले लक्ष्य के लगेका थियौँ हामीले घोषणापत्रमा लक्ष्य के लगेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने कालाखडीमा एउटा पोखरी निर्माण गर्ने भन्ने खालको यो जिरो पोइन्टको तलपट्टि म रोकेँ होइन जस्तै वडा नम्बर एकमा पानीको मात्रै समस्या छ त अरू एक नम्बरमा धेरै कुराहरू समस्या छ पानीको समस्या त बजार क्षेत्रमा हो र गाउँ क्षेत्रमा पनि समस्या छ बजार क्षेत्रमा पानीको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने यो एउटा खडेरी यो बज एउटा डाँडोको ठाउँ हो डाँडोको ठाउँमा धेरै ला टाढाबाट लाइन ल्याएको छ खाड्डेढुङ्गा भन्ने यहाँबाट तपाईँको आठ नौ लगभग दस बाह्र किलोमिटर टाढा पर्छ अब त्यहाँबाट यहाँ तपाईँको पानी आएको छ बिचमा कहिले काटिने अब त्यहाँबाट कसैले डाइरेक्ट लाइन लिने अब सरकारी कार्यालयमा पानी नियमित दिनुपर्ने ती विभिन्न चुनौतीले गर्दाखेरि पानी पुगिराखेका छैन अब अहिले पनि केही ठाउँमा पानी व्यवस्थापन भएर गइराखेका छ तर केही ठाउँमा तपाईँको पानी आइराखेका छैन अहिले पनि यी चुनौतीहरू अहिले पनि खडा भइराखेका छ अघि पनि जोडिसके होइन सदरमुकाम हो र यहाँ जनसङ्ख्या पनि धेरै छ र घरहरू पनि अव्यवस्थित तरिकाले बनाइरहेको छ यो बजारीकरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ बजारीकरणलाई घर एकदमै व्यवस्थित अव्यवस्थित रूपमा बनिराखेका छन् त्यो कुरा ठिक हो तर यो अब अव्यवस्थित घरलाई हामीले भर्खर के काम गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यति बेला खानेपानीको नभएर थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् अब त्यो त्यसको लागि हामीले काम के गरेका छौँ भने मालपोतबाट नाफीबाट हामीले त्यो अमिनहरूलाई बोलाएर हामीले बजार नाफिराखेका छौँ बजार नाफेर सिद्धाइसकेका छौँ अब बजारमा तपाईँको केहीको ब घरहरू सार्वजनिक केही केही घरहरू सार्वजनिक तपाईँको सडकभित्र परिराखेका चाहिँ छन् अब केही घरहरू ठ्याक्कै तपाईँको सरकारीभित्र छ अब सरकारी घर जग्गा मिचेर बनाएका तपाईँको घरहरूलाई हामीले यति बेला चेतना दिइराखेका छौँ अब तपाईँले आफै सार्नुहोस् नत्र होइन भने पछि गाह्रो हुन्छ अब कसैको तपाईँको सिडीहरू हुन्छ नि खुड्किली भन्छ त्यो सिडीहरू मिचिया छ अब त्यो सिडीहरू पठाउने अब तपाईँको तत्काल त्यो केका लागि हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो जुन चुली खानेपानी योजना छ वृहत खानेपानी योजना पनि भन्छ यसलाई यो साबीको मानमा गाविस वडा नम्बर एक दुई तिन चार चारमा सञ्चालन हुँदैछ र अब आठ किलोमिटर लघु लघु पास भइसकेको छ केही किलोमिटर केही बनाउनु मात्रै बाँकी छ अब यो सुलीको खानेपानी योजना आउने बित्तिकै तपाईँको जिआई पाइप धेरै मोटो पाइपहरू बजारको एउटा लाइन तलबाट हुन्छ एउटा लाइन माथिबाट हुन्छ अब त्यसका लागि पनि हामीले जग्गा निर्धारण गरिसकेका छौँ अब त्यो एक वर्षभित्र त्यो पाइप निर्धारण गर्ने तलमाथि राखेर बजारमा पानी व्यक्त गर्नका लागि हामी त्यसरी चाहिँ लागिराखेका छौँ अहिले तपाईँले चुनावमा चाहिँ प्रचार प्रसारमा हिँड्दाखेरि तपाईँले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न कसरी काम गर्नुहुन्छ अब हामीले केही कुराहरू त लागिराखेका छौँ केही कुराहरूको अब मैले एउटा कुरा भन्ने के गरेका छु भन्नुहुन्छ भने अब पहिला हामी लक्ष्य बनाउँछौँ लक्ष्यमा पुग्नका लागि एक्टिभिटीहरू बनाउनुपर्छ अब तपाईँको लक्ष्य भनेको ठुला लक्ष्यहरू हुनसक्छ लक्ष्यले ठुलो रूप लिन्छ ठुलो हुन्छ उद्देश्यहरू साना हुन्छ अब हामीले युवा युवतीहरूलाई विभिन्न आधुनिक कृषि खेती मार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ भन्ने खालको लक्ष्य लगिया छ आर्थिक विकास क्षेत्रभित्र यो अर्कोतिर के भनिएको छ विभिन्न आधुनिक पशुपालन मार्फत विदेशी नै युवा युवतीको सङ्ख्यामा कमी आएको हुनेछ भनेर लक्ष्य बनायो घोषणापत्र भने त नीति लक्ष्य हो त्यहाँ बनायो अब त्यसको लागि विदेशी नै युवा युवतीको सङ्ख्यामा कमी गर्न लागि त के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने आधुनिक कृषि खेतीका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो तपाईँको भेडा पालन हुनसक्छ बाख्रा पालन हुनसक्छ भैँसी पालन हुनसक्छ तपाईँको यो पशु पक्षी पालन हुनसक्छ फर्म दर्ता गर्ने कुराहरू हुन्छन् यी कुराहरू तपाईँको यी एक्टिभिटीहरूभन्दा क्रियाकलापहरूभित्र पऱ्यो अब क्रियाकलापहरू भेटनरी शाखाले पनि बनाइराखेका छ अहिले हामीले पनि वडा नम्बर एकले पनि तपाईँको झन्डै दुई तिन लाख रुपियाँ छुट्याएर हामीले युवा सिपमूलक तालिम भन्ने खालको फन्ड बनाइदिएको छ त्यो आगामी वर्षमा हुँदैन के अरे गएको वर्षमा थिएन विगतका वर्ष यो वर्ष तपाईँको हामीले के छुट्याइदिएका छौँ त यो युवा शिवमूलक तालिम युवा युवती शिवमूलक तालिम भनेर छुट्याइदिएका छौँ त्यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने विभिन्न तालिम मार्फत युवा युवतीहरू स्वरोजगार बन्ने कुराहरू आत्मनिर्भर बन्ने कुराहरूको बाटो तयार गर्छ त्यो भएर हामीले विभिन्न धेरै तपाईँको भाष्ट लेखेका छौँ अब त्यो गर्नका लागि केही हामीले एक्टिभिटी गर्नका लागि छिरिसकेका छौँ केही एक्टिभिटी सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ तपाईँको केहीमा अब आगामी वर्षहरूमा सबै एकैचोटि नहुने भए हुनाले केही कुराहरू आगामी वर्षहरूमा गर्ने हामीले त्यो खालको योजना गरेका छौँ चाहिँ सम्पूर्ण घोषणापत्रमा लेखेका भनाइहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने छ हजुर वडा नम्बर एकमा चाहिँ मुख्य समस्या भनेको पानी त भनिहाल्नु भयो होइन र त्यहाँभित्र पनि अझ मुख्य समस्याहरू के के हुन् र यिनलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्नु समस्या त धेरै छन् अब समस्या भन्नुहुन्छ भने यो मानव बजार भने भने विशेष गरी के हो भने बत्ती मुनिको अँधेरो टुक्की भन्ने हुन्थ्यो नि पहिला जमानामा टुक्कीले के गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने टुक्कीको वरिपरि कालो हुन्थ्यो तर त्यसले उज्यालो बाहिर दिइराखेको हुन्थ्यो यसले अरूको नजरमा मान्म बजार सदरमुकामको ओडा यहाँ त तपाईँको सबै कुरामा सम्पन्न छ सबै कुरामा विकास उन्मुख छ भन्ने खालको जुन बाहिर जनमासमा अभिभावकहरू बाहिरको तपाईँको जनताहरू बाहिरको जुन जनमानसमा त्यो परिराखेका कुरा हो त्यो कुरा परिराखेको छ यो सम्पन्न जस्तो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा पनि त्यो परिराखेको छ त्यही भएर यहाँ कुनै सङ्घ संस्थाका कार्य कार्यक्रमहरू छैनन् अहिलेको तपाईँ एउटा यो फेडो नेपाल भन्ने छ त्यसको कार्यक्रम यहाँ परिराखेको छ अब कुनै अहिलेसम्म सङ्घ संस्थाले यहाँ कार्यक्रम परिराखेको अवस्था थिएन त्यो भएर तपाईँको यहाँका समस्याहरू यति समस्या छन् जातीय छुवाछुतका कुरामा हेर्नुहोस् जातीयताका कुराहरूमा तपाईँको चाइल्ड म्यारेजका हिसाबमा कुरा गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ धेरै कुराहरूमा सफ्टवेयर र हार्डवेयरका कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा समस्या छ अब तपाईँको दलित काष्ठको सिनारी आधारभूत विद्यालय अहिलेसम्म तपाईँको स्थायी पनि हुन सकिरहेको छैन र त्यहाँ पक्की भवन पनि लाग्न सकिरहेको छैन तपाईँको त्यहाँ रोडको अवस्था हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त्यो बन्न सकिरहेको छैन यहाँका तपाईँको यावत कुराहरूमा समस्या छ अरू छोडिदिनुहोस् तपाईँको जनताहरूमा जनचेतनाका कुराहरू पनि तपाईँको फस्टाउन सकिराखेको अवस्था छैन धेरै तपाईँको यहाँ समस्याहरू छन् समस्या खाद छन् तर हामी तपाईँको लागिरहेका छौँ अघि भने जस्तै अर्को कुरा तपाईँको हामीले दलित भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यो बजेट विनियोजन गर्नुको मुख्य कारण त के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यो ओडालाई जातीय छुवाछुत मुक्तवटा घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले तपाईँको बजेट विनियोजन गरेका छौँ अब सूचकहरू पुरा गर्नका लागि एक नम्बर वडा कार्यालय अबदेखि तपाईँको निरन्तर जातीय छुवाछुत वडा घोषणा गर्नका लागि सूचकहरू परिपूर्ति गर्नका लागि सूचकहरू पुरा गर्नका लागि लागिराखेका छ शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मुख्य योजना के छन् शिक्षा एउटा भाष्ट तपाईँको विषय भन्नुहोस् यो शिक्षाको विषयमा म पहिला पनि कार्यपालिका सदस्य थिएँ अहिले वडा अध्यक्ष जितिया छ पहिला कार्यपालिका सदस्य हुँदाखेरि पनि धेरै यो शिक्षाको विषयमा चान्चुने तरिकाले तपाईँको तिनो तरिकाले लागेर शिक्षाको कुरा परिपूर्ति हुँदैन अब शिक्षाका समस्याहरू म पहिला समस्याको रूपमा भन्न चाहन्छु शिक्षाका समस्याहरू यावत शिक्षाका समस्याहरू छन् हेर्नुहोस् यहाँ अब तपाईँको शिक्षाका समस्या सबै कुराहरू जो भइरहेको छ यो शिक्षाकै समस्याले भइरहेको छ एक यतातिर तपाईँको चाइल्ड म्यारिज हुन्छ त्यो पनि तपाईँको शिक्षाकै कमीका कारण चाहिँ हुन्छ अर्कोतिर तपाईँको एउटा वर्गले अर्को वर्गले तपाईँको फरक ढङ्गले हेरिराखेका हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँको शिक्षाकै कमीले हो अर्कोतिर तपाईँको एउटा आठ क्लास पढ्नेले एबिसी भन्न जान्दैन त्यो त अब औपचारिक शिक्षाको समस्या भइगयो अब तिन प्रकारमा शिक्षाको समस्या अनौपचारिक औपचारिक र अनियमित शिक्षाहरू हुन्छन् अब यी शिक्षाको प्रकारमा तपाईँको अनियमित पनि परिपूर्ति हुन सकिरहेका छैन तपाईँको अनौपचारिक शिक्षामा पनि तपाईँको यी विभिन्न तालिमहरू ट्रेनिङहरू तपाईँको यी हुन सकिरहेका चाहिँ छैनन् अब औपचारिक शिक्षा कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने त अब एकदमै तपाईँको यो समस्यामूलक चाहिँ छ अब यसकै एक्टिभिटीहरूमा त मैले अस्ति एउटा के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ ओडा कार्यालयले हामीले चेकलिस्ट बनाएर प्रत्येक विद्यालयका चेकलिस्टहरू बनाएका छौँ अब केही विद्यालयहरूका भर्न बाँकी छन् चेकलिस्टमा के छ भन्नुहुन्छ भने अबका योजनाहरू यो शिक्षाका योजना बनाउँदाखेरि अब हामीले भन्या भरमा शिक्षकहरूले भन्या भरमा अब अर्कोले मेरो विद्यालयको यसो गरिदिनु पऱ्यो भन्या भरमा अब क्रियाकलापहरू हुँदैन अबका क्रियाकलापहरू त कसरी गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने चेकलिस्ट हुन्छ चेकलिस्टमा हामीले चेकलिस्ट कम्पाइल गर्ने हो भने टोटल कुरा कुराहरू आउँछ यो विद्यालयका समस्या के हुन् विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अवस्था कस्तो छ विद्यालयमा तपाईँको दलितहरू छात्र छात्राहरू कति छन् जनजातिका छात्र छात्राहरू कति छन् अब त्यो विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था के छ विद्यालय तपाईँको नीति अनुसार विद्यालय चलिराखेका छ कि छैन एसआइपी विद्यालयले बनाइराखेका छ कि छैन विद्यालय सुधार योजना र दस्तावेजीकरण गरिराखेका छ कि छैन ती विभिन्न विषयमा त्यो फर्म भर्दाखेरि तपाईँको सबै कुराहरू कम्पाइल गर्दा सबै कुराहरू आउँछ केही कुराहरूको मैले कम्पाइल गरिसकेका छु टोटल कुराहरू त्यही डाटाबाटै आउने भावनाले अहिले हामी डाटा भन्ने बेसलाइन सर्च सर्वेमै छौँ यो नम्बर एक नम्बर वडाको वडा नम्बर एकमा रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्नुहुन्छ युवा युवतीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ रोजगारीको सिर्जना अब फेरि यो तपाईँको कालीकोट अब धेरै मान्छेहरूको नेपालभरिको तपाईँको धेरै तपाईँको मान्छेहरूको बुझाइ भने के भन्नुहुन्छ स्वरोजगार रोजगार भनेकै तपाईँको यो पढ जागिरै खाने भन्ने चाहिँ हुन्छ रोजगार भनेको जागिर मात्रै होइन एउटा त्यो त भयो रोजगार भनेको जागिर खाने पढ्ने लेख्ने फरक कुरा भयो रोजगार खालान् अब रोजगार गर्लान् अब तपाईँको नपढेको व्यक्तिका लागि तपाईँको कम पढेको व्यक्तिलाई के हो भन्ने हो रोजगार उनीहरूलाई कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हो अब उनीहरूलाई त्यो रोजगार सिर्जना गर्दाखेरि त अघि मैले भने नि त कृषिमा आत्मनिर्भर पशुपालनमा आत्मनिर्भर तपाईँको यतातिर हामी लाग्यौँ भने पक्कै पनि हामी रोजगार गर्न सक्छौँ अब अन्तिममा केही भन्न छ भन्नु त धेरै छ अब तपाईँको भनौँ भने धेरै कुराहरू भन्नु छ तपाईँले सोधेअनुसार भन्नु ठिक छ यति बेला यो जुन अनलाइन पत्रिका छ यो अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई नेपालमा छरिएर बस्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब हामीले साँच्चीकै समुन्नत समाज निर्माण गर्नु छ भने हामी एकबद्ध एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ सकारात्मक सोचका साथ लाग्नुपर्छ मात्रै हामी समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ र खाँडाचक्र नगरपालिकालाई केही सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छ भने दिन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद